vídeo. Ei, Shark. Ei, Shark. Linda. Essa é linda. Olha Shark, esse é o filho. Olha lá, Sharkinho, vem pra cá. Uhum. É papai, Vai lá. Né? Vai lá. Vai lá. Ei, Sharkinho. Aqui. Ele quer mamar. <laughs> É, uma me não. <laughs> Shaq me não. Vai, Shark, você é feliz. Shark, Shaq, vai, Shark. Filhinho seu. Lembra? Lindo. Que lindo, Shaq. Você e seus filhos, Shaq. Seus então filhos, Shaq. Olha que chegou aqui. Essa menina. Essa menina. Ô, molecote, na hora da gravação. É.